Så de gente grande tá gosta paz. Mucha não tá hasico e bestia. Um gente moe tá gosta paz. E homber tá hasico e bestia. A Aodicon. Passou e homber tinha um bestia. Então, ora, é dar é mulher. Que bestia? É mulher também ser paz, paz, paz. E fora de sei também, ora é homem. Assim e bestia, é mulher também ser baila gamina paz. Seita é homem e é mulher. Pero onde eh, é tanchinan, nanta gusta. Paz delante, pestia para atrás. Anto PC, Viste vos están a final, bos y en napas. Dale, sigue. con... Pues, cuídico de la é Come é mesmo, anote. Né? Ok, papai duro me entende. É. Uma pergunta. Seguimos aqui na bisebos nang. Boa noite, buraco. Você não sabe como? Bisebos, você não sabe como chefe, não. Não andem por aí, se não chega para isso, vende buraco por noite. Vocês ligam? Vocês quer se ligam? Ei, bawaru trá de um buraco. Banança de um buraco. Bota tende de um. Bota rolha de um. Bota mira de um. Bota peixe de um botar caca de um. Ora vou morrendo de rabo, ah, botem. Vai no em Moravia. não é boa noite. Se assim não é cortar, o animal buraco é um buraco. Tu gosta, depende de buraco. Um buraco se não bisabu. Ei, buraco contar, esse buraco, ei, me tem. Você aqui mais grande você, que me andi Rubiano. Mas passa me foi retorno, me vira 25 anos está da parte. Fabiana você, aplauso você. A mim nem vergonha se entende a wodnuma corsoa coi. A woluman to boneiro não tá coi nunca. É bori para um chiste boneiro que não pendeu. Hã? Sempre. Não te último. A wak. Wak. as coisas. 25 aí passa com só mire. Depois 24 aí com só mire. A o boneiro monta mira ainda. Eu amane ah, wa o wa wa wa que passa um be. Wa um coca passa um be Um boneriano e o só rubiano. Não três atrás um, um edifício de quase três pisos largo, quatro pisos, cinco, seis pisos. Na chave do mesmo da ferro, Felipe. O hora merdia da ela tem sempre tinha um problema, pessoal E eu só vai comer, abre pão, mira pão queijo. Eu só digo, vamos lá. Moi que tá cansando com pão queijo, só. Mas yanko Deus que não, tu dia moi que tu tá pão queijo, mas yanko Deus que moi que botar pão queijo, moi tá bula bom, tá mata me curupa. rubiano tá abre pão, mira pão ham Olô. A trove pão guam. Mas yanko Deus que me também me tira me curupa, vou se me topa pão guam. É boneriano. Aí virou Pangu Wars. Até Pangu Wars aqui. A ah, mim também mata curva, Pangu Wars. Me, me mira Pangu Wars, me também mata curva. Vamos seguinte dia, não tu três nervioso, hora merdia, dala den, e com tam, topa Pangu Kesh. Mira Pangu Kesh, dá tira o mata curva. E Rubiana mira Pangu Ham, aí topa Pangu Ham, bap, pula bau. O Eriano mira Pangu Wars, bap, pula bau mata curva. Dor o três a morir na boca e trabou. Nada de ranan tudo três junto, bom três k na bota bani outro sini na bota três k Família tá llorando de seraka. Ai, casana tá llorando. Ai, Ambo três casana para último você seraka. E senhora Rubiana Wagesun, e senhor Igor só de que passa por casar. E de ambo todo dia está me bota para um queixo, bota para um queixo, bota para um queixo, também na Sami, e disse, me bota para um queixo, um dia mais tomado se culpa, ela mata se culpa, é verdade. E eu só digo Rubiano, então, ah, boa, Rubiano de rolo me também mesmo como ele sabe que ele panguam panguam todo dia, e também ela também mata seu corpo. Na essa cara mira é muito boneriano para a cara skiu skiu para de que Nandi abo ele é a mensagem vai depender aí. Passou tem mensagem já supan. sempre na não nanta mete nos rumang, meko andar nos rumang, korsau, rua rumang, boi boi rian, boi tem tapi na wow. Ha? Bote kere boso pomar ufeitar sinegi, boso como rian mar feitar, sansa como rian mar feitar? Boso como rian mar feitar? Para, mano. Coño, entonces aquí tiene arriba. riba. tiene se de no que no dispensa a mí. No rabe cumi. Ora, com cabe fonos por reglo um conuma. Miguel, le puta. tanto pendeu as niam. Oh, eh, hay que mende? Sí, no se negou nada bem. É me como... No, No sé, la que... Bom, la paz un momento. Sí. Mais que Amém. Então, como um gay? Se eu me tira respeito para tu rende, logo que não está, me tira respeito para não. Bom dia, mas tem hora para ter um gay, não? Digo, fez montar eu não é fez montar um Fui a montar um, fez montar um rato. Sim, não me disse nada, fui a um rato, mano. Não, sim, não. Bom, montar. Fez montar, fez montar. Me dá banho de não, me dá banho de bom, olha. Essa tá bom. Sim. Mas eu era aqui, ó. Se luz, se luz, se luz, mas bem grande. Um é com taça assim aqui, mano. Agora vou comprar, tá vender, vou te vender, botas. Agora vou comprar, brother. Vá, vá. O N moeda chega, não, um showcase, não? Normal. O ene moita etas, o ene moita ia para na showcase, ia para, eta bi show que o que panha. de moe. é tá net não, aqui, net direito. Olô, ele. Um gate ia para na showcase. Opa, que gol! Danke, Dushi. Não tá bom, é uma Dushi, sim. É uma Ô, é Paquico. Paquico, mané, wak, mané, wak é passar, wak, wak, wak é passar, um gay, sinta que deu um biado de comédia. Es que cinta der cinta, tiene comedia, una comedia. A vuelta conta, después, un día después te conta un otro que pasé. Es un día, ay, lo ayer, Y dije, mire, ayer, ah, ayer va a ir tremendo. Ayer me comedia. Uh Y ahora va cinta, mira, en comedia, más cinta, va comedia, más cinta me dio un pizza. Y sacaron gaita, blow, y bromeastre. E comédia de entronar. Ah, saca a bocaita, blá, blá, miastre. Mire que comédia a pausa, bem, mas uma coisa para fora, me traz, bro. Miastre. Mire que uma 30, vai ser a 30, me traz, bro. Miastre. Mire que uma vez ainda bem que lugar baixinho, vai nem me gai, que ainda vai nem me, bro. Miastre. Mire que comédia acaba, mas bem para fora, me traz, bro. Miastre. Mas vai de ter praia, me traz, bro. Miastre. E mas com um táxi, ela bem me traz mestre. Mas Mas na casa ela bem me traz mestre. Mas trenta cura ela trenta me traz mestre. Mas trenta em casa ela trenta me mestre. me astre. que, mas para bani cama ela para bani me bro me E mas que está blosso no bulir para cama ela que está blosso no bulir me mandame com Deus. Eu tava me astre. Senão vou dar que agora eu. e eh, o osanone ora vado virando grandi e andiamo vuol dire che conto non è dotto o a contatto con un anjo o sa wa che può Wago ancho por exo corpo ainda, olha. Sì, mi sono ti ora, no, ehi, ora come vou sta ti ora, ora guancio di rea guancio. Ora, ehi, lanta. vou. ho, ho, tanto un guy San Nicolas, qui ama James. O mas ah, ele na inglês não come bom, não, come de coi duro. ou né? O James que me sabe que é você, James aí é, cara. Ora, James a casa. James em 30 anos. James casado depois de três lunas. James não pode funcionar, mano. James eu parei na borte, Deus. E eu digo, né? James, look. Tem três lunas lá no cabelo que não está a ok? Você pode go to doctor after a divorciar, ok? Pastor Henter, ora may entrabaho. Entrabaho. May kolega na bisakon do siya pa sa kunang ka sa ayera. Okay? Es eh, un bisakon la pega riba jemen na elefante. Hmm? Es eh, un tablo labor riba jemen na macaco. Hmm? Ora am ah, so beauty aga. Eh, Nami sa James is dead. Okay? Come James, you go to doctor after the divorce, yeah. Okay? James, no, no, no, no, no. I, I, go to the doctor, go to the doctor. Okay, James, drin auto, bine plaie, că bine plaie, că doctor, doctor, James, ce problemă? Doctor, I have a big problem. Pro James, ce problemă? Doctor, I have a big problem. Doctor, the little James is dead. Doctor, mă uza yin cos cos ake da mota mota. Mă Viagra, coke da mota mota. Doctor, mica sabi sami, se costa funcționa mas, nossa divorcia. Doctor, mica pabo buta e cos bimbei. Doamne, kita bawa paya, cama, pega aparato, nós está ok? Tá, James é a drumuri bawa cama, doctor pega aparato, controlar, machine de Dogme James é coisa que vamos ser 3B, depois vamos ser mais. James e Doctor, Me a chance de coisa que 3B é para be muito bem hospital. É e dois 2B também tem se de 3B Santana trabalho. Come and talk about James, que dá para tranquilo emocionar, tá bom? Wak, um coce James, wak. Prometo que me passava um gua, bobo papi com ne. Tá bom? Bota bem se vrum, é também bem talenta tá para. Vamos dizer vrum vrum, mas se bamba de muri back. Ok? Bota bem se vrum, mas se dá para para, mas vrum vrum, mas se dá bem muri. Ok? Bobo se um teste aqui na rosa sobre dosso, e doctor, legamos um teste, para meter seguro, me ia casa embaixo, ok? Bom, doutor passei um gua, James é para, né? Gossip. Bam, James. Eh, eh. Long time don't see you, bro. Oh, bota bene Batman com Robin combina. Ah, uh! Bene vrum vrum gossip bam bem muri. James botou doctor botou um bass. Doctor botou um doctor. Botou é um doctor mas você botou um belo botou para dentro praia aqui não. Botou botou um moto bem bem. O que dá de o que dá botou tranquilo com doce sobre Ei doctor, don't worry. Vamos ver aqui. James tentou do pai. Tentou do pai, se ninguém corre, corre, se ninguém corre, casa vai onde? Casa, outra duas horas sobra. Outra pai, se ninguém corre, corre, corre, corre, passa brilhante uh, ah, aeroporto, chega para de luz. para de luz, assim ninguém, um broma que para subando, brahma de vrum. Cosi, bamba para. James, Jesus, me Josh, me tamori. Dosa si damira bera rama ni vrum vrum. Kosi bambe muri. Um solo solo vone. Mira que ela derra troto luz cora que ela bazenang. Dim. Chega casto tope senhor da lesa bugri ba cama. É mori James camela doctor, zip camela doctor banquita, banquita, kita, banquita. Banquita tu pai vai bacor ba kita. James camela coio kita. É moer a comer começa kita do pai, James a Biden câmara kita do pai bim para se que moer. É mori James look. Ma para um trabalho como na doctor, pode comikita tu panha fe mi corpa. Bobe sa mi que botes que cos mote, James di moto, awa mi tibi bobote mori. E mo di kong mi tasi mori. James fala su landi, James de vrum. Cos bam na tapare, mo di mo na tapare mo di James vrum vrum que conho. Eh, bos, saya kau tak kau fail no. Kemudian tu Eu mu, orang sampai casa orang aqui, orang sampai casa passa banyak orang bisa vrum. Sempre nervioso tem problema, eh, mas doutor. Ei, mané, uau, você papiando tocante de um, uau, que palavra mais nem a chita. Você sabe com você, menos como essa palavra, você um, um, relação sexual. ¿No? Está hablando de cosas sexo, ¿no? ¿Está haciendo todo? Sí. Wa eu en el gusto tiene palabra ahí. O en el gusto tiene de cosas ahí. Pero tan antes doy bochincha. Sí, mané, va, botar, ah, botar, ¿no? Mané, es cosa un cuerpo más sagrado, ¿no? Mané, tem hobby maneira que o hobby ne pode reação ou pode ação. Onde? Você vai botar em abo como é muda. Botei a boca sem vergonha também. Papi, papi, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima. Camila, botei em tur, tur, me queima, me na coima, saca mais. Vai, vai, de coina do opi costino. Vamos de maneira, wak, wak, wak. não tu me sabe, não tu me sabe como parte de show, tu me como parte de também, não? Leste, leste, tu me pode, pode, suar. Ainda ambulância, wak, ainda ambulância, escuta bom noite. Ora você vai caso. Ora você vai caso. Vai por B. Você que ora a ah, boi ambos, você que ora bota que da clá, não? Bota que da clá? Você vai tu bota de piano na para snegi. Vai cá por B corre mi. Corre bom, não você não só, que você não pro com o Wendy. Tendo na cuenta que sei. Me gogo in na mas também me quis até cair a transa, me tinha horror, né? Go bom, também cair em transa, bom dia. E e mami. Lagine. Kiko. Machadia me tava que coque. Bom tava nada, tá boba aqui. Tá dentro como tá caindo? Me go, é coisa um cono, como é, é um coço, o piso é grado, pero é um coço. Eta é dushi. Eta é dushi ando você ki a dembo dushi aí bosa bosa ganha que guta bosa. Cinco boque. Pessoa bote abo tiora e wende mué que andi. Ela conhece que chama é ver. Abrir? Elton. Ela conhece Elton? Eu quero saber, ok, bom. Eu vou dormir com Elton. Dormir com Elton, ele diz, Elton, lagi nek. Esta dushi Elton tan, e essa do tan tan. Essa bira que broca tan da coisa, como como baba. Ali? Pedro. Lama Elton conhece Pedro. E, e Pedro. me Mesmo conheceu o Romeu com Elton. Lá Guiné. Depois da quebra com Pedro conheceu. Como é? Jervel. É, é cheerful! Minha mãe conseguiu problema com Elton com Pedro! Esse negócio que tá cana, cana, cana, cana, cana, cana, cana, cana, vai. Sério, esse negócio não tá bem, esse negócio não tá bem. Ah, tá vida tá, não, sou judo, assim tá vida tá. Ok. Mas se pôr o redo com você não? Avô. Deixa eu ir passar dentro de seguro. In the área. Estão duas vida, eu como vou recordar? Ei, mané, vaca, mané. Você tem tá diferentes artistas conhecidos tanto na Corsou como na Aruba. Olha, tem um artista, ele é aqui na, na Aruba, como ele gosta, Mita gosta mira ora da su cantiga na. Hari bobai dushi, hari numa, hari you. Eu hari boi ora. Olo. E ta corda? Sì. Ti arriva qua e ti arriva Pedro Roni sim, tem Sì, ti un artista e ne muoia che non comita gosta ma sha ora da ding. Su cantica na. Anto, ito yung um, keme ko siribo sulenga? Keting? Ara me bisa nada. Anto, mairibe orita canta, anto wakiko eta asi orita canta. Botei DJ. Abre, abre, DJ, abre, não, bom. वो क्यों कं तांते तांबे कोरोसे की ना इंडिया आंबर Pero mi tico dice, menena, tú de joven andas soltero, na mi guapo se van a la era, tú de joven advogado. Sim. Awo. Mitabai. Corso. E banda kita tá gosta aqui não. E é artista kita tá gosta aqui não. Pero e é banda de 29 anos. Pero 30 anos é gai de meu bailar. Me também chama não. gap. Huh. Auténtico. acá me aquí, tipo de canción, este un mes un bailar aquí en que pía. Pasó, ¿verdad? Ay, yo, mi amor, ay, yo, mi amor, ay, yo, corazón, ay, yo, mi amor, ay, yo, mi amor, turcos bon pavo. Si tiene otro bu feliz, pa' 30 sali, 30 sali, perdemos, bem, bem, bem, bem. Ok, alô? Alô, nós trabalhamos. Alô, nós trabalhamos para... É muito muito na festa. O rebando na que bem feito de Corsou, aqui não também, é muito muito para dentro grupo de festa. Bota yang nampak Oke, wara. Wara. Bueno, sa konanta manaki nang maneno ko solo sa mananta mananden crew, mendon grupito. É muito menos do grupo, quando também aqui não. Den crew? agora ué, botar na parada den crew. Não trabalha com o Wayne, não trabalha com o Sota Baila, vai que não dá, se vá. Então, Maria bia, maioria bia tem bia, bota um happy hour, ladies night, bota um bia por nada. Pero, ora, vai aqui muito gente por nada, bia por nada, e é bien imenso vir apertura e clausura de fiesta. Só que ainda que inteira nós, não tem mais nada mais. Vai, vai, vai, vai para a festa, vai para a festa, vai. Abre, abre, abre, abre, abre. Passou, não stop, passou, não stop. Pá. Mas tem biabo, você quer picar? Botar um guy de universidade, estudar, tabilante na baile para gune. Não pode discriminar. Bom, né? Não tabilante, é muito homem tabilante na baile da gune. Você quer não dar assim muito homem? E qual que não dá assim? É muito homem de yega, é muito homem de yega. Você quer não dar assim muito homem? E qual que? kan ya opara ko umu esse, para kanti wese assim aqui, mani mesegi miregi ye huma denga be o chamu ye chai ba o ye marijuana goitra o eta belanda wako wako dega landa na wako wako de hay mucho amor, o, va que bailado. ¿En cuál se cae? Guaque mucho nuevo, mamá, guaque mucho nuevo. Okay. Okay, pa, pa close clausura. O san sa kwen me ban do gi do? Kwen ban de gi? Gio do? Awo e doy i banda. suka na wako din de na fiesta waki. ki. suka na wako doy do i fiesta. DJ mi sabu isa isa. Bye top. Because Schönen Danke. Any place, Congo. Goodbye, the Indian. bom Bomini deixou o open esperado mostrar, dando mostrar acto de presença a primeira quatro bombe do mundo de lá. Ando, tá, se me papo pouco, eu não tô dizendo que tá ganhar. Pago open esperado, né? É todo mundo contra esperado. Me tem homem esperado, vamos ter homem esperado para o mês, open esperado para o ele não doido. Respeito for example, a school park. Hopefully, you know, just a room. But, any amana, tu precisa any amana. Botei um cação, e me separa aqui não, bota vestia na mitar, que é me não tira respeito para trás. Já? Esse aí da uno. Rende moeda, bota, bota, bota, bota um saia vestir, que é vestir mini rock, não? Pero boquei para tá aqui não. Bota cumprir aqui não. Anda segunda, bota cana, bota três aqui. Porque bem cumprir nem medir, não. Ou não? Respeito para a curva. Respeito para a bandeira. Himno da toca. Vamos se tornar honor e respeito no bom himno. Bota parar, himno da toca. Bawa, bawa quem bana, né? Bawa, bawa. Dune respeito no bom himno. Taboim de tabo, tenho que respeitar. Respeito inteiro. Nós pedimos um minuto de silêncio para na memória de talento com os conhecimentos. <laughs> Cê, não, não, está é bom, está é bom. Para não te respeitar, é defunto. Respeito do tráfico. Respeito. Ei, vou me sentir roupa e respeito para esse segunda parte da luz, Sério. É a pegar aí, brother. Afende muito, tá passando luz cara. Passou não tinha assim tanta coragem, não nós tá tendo conta, não tá corda que tem um também de luz verde.